السلام عليكم بنات لاباس عليكم هانيين كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هاد الفيديو فيديو فيديو جديد نهار جديد معكم كيف العاده وهنا البنات كيف ما شفتوا كيف ما شفتوا نقدروا نحطوا فيهم مكسرات نقدروا نحطوا فيهم حلويات يعني ماشي غير مكسرات بوحدهم بالنسبه لهنا انا درت هاد المعلقات ديال ديال البديع حيت الا درت الذهبي غيجي كلشي ذهبي مثلا الا درنا هادو يعني غيجي كلشي في الذهبي اللهم وعاد تنظيف الناس غادي نوريكم الطريقه اللي نظفوا بها هاد هاد المعلقات هكا باش يرجعوا في اللون ديالهم الذهبي الاصيلي كيف ما شفتوا كيجيو غزالين صراحه كتجي الحطه زوينه كنصراو تحطوها فوق من table basse ديالكم فيها كلشي مجموعه والبريريد و والصينيه ديالتكم آه حداها وحتى كتسالي وعاد ديك الساعه كتنوضوا للطبله ديالكم اللي كتكونوا موجودين فيها بزاف الحاجات كيف ما نقدروا نحيدوا مثلا هاد السلافه الوسطانيه البنات ونقدروا نحطوا مثلا هاد السلو هكا نحطوه مثلا في, في الوسط طبعا راه عندي زليفات اللي بغيت اللي بغيت نزيد غير ما بغيتش ندحسهم بزاف باش ما يجيوش عاود داكشي آه، داك الليفي ولا داك الضوء ولا ديال المرايه ما غاديش يبقى يبان الا دحسناهم بزاف بزاف المهم كنحاول البنات كنصايب معكم وفي نفس الوقت كنشرح لكم وهكا وكتستافدوا نتوما الا بانت لكم شي حاجه خليوها لي في التعاليق اللي مالا ضروري كل واحد تعجبو شي حاجه واحد اخر غتعجبو وحده اخرى كما شفتوا نقدروا نحطو هاد هاد المعلقات هكا مايلين باش نديرو بحال شكل واحد الوريضه ومع السلو ديالنا كيف ما شفتوا الطريقه عاود يعني مختلفه نحيدو مثلا هاد الزلافه وغادي نعطيو واحد l'effet عاود لي يكون زوين نقدروا نديرو واحد ال bonbonnière عاود الوسط ديال الزاج لي نديرو الاكسيون المهم غادي نجيب واحد الوحيده ونشاركها معكم غير باش نوصل لكم الفكره المهم يا ما ديروا هذه يا ما ديروا هذه قولوا لي نتوما اللي عجباتكم واش الاولى ولا الثانيه كيف ما قلت لكم راه عندي مثلا زليفات هذا تقدروا تزيدوا مثلا شي وحيده غير قلت لكم انا ما تقدروش تدحسوهم عاوتاني تحابوا تدحسوهم يعني ديروهم حدا بعضياتهم هكا يجيو المهم كيف ما شفتوا نقدر نزيد وحده اخرى وشحال غتهز لينا من وحده يعطيكم يعني غير فكره هاد المرايه راه كتهز اكثر من الاخرى البنات حب ديك 5 سنتيم راه كت راه كتزاد زعما ماشي كتبقى آه كتبقى قليله كيف ما شفتوا نقدروا نديروا فيها مثلا الكعك هذا البنات كيحمقني كيحمقني هاد الكعك المسفيوي صراحه غزال غزال واحد المذاق فيه مع النافع كيف ما شفتوا النافع وهذا كيجي تيحمق كيما شفتوا راه تهرس البنات وني رغم ذلك كيعجبني كنحطو اللي بقاو فيه مصحاحات هما هادو وقولوا لي رايكم حتى نتوما كيف جاكم المهم كيف ما قلت لكم انا زدت وحده اخرى وشتو الخير شحال تبارك الله يعني هزات ليا سبعه ديال الزلايف آه، من هادو ونقدروا تحطوهم حتى في الطاوله كيف ما شاركت معاكم من قبل يعني راه كاين بزاف ديال الطرق آه، اللي نديرو فيهم هاد الزليفات ماشي غير حاجه وحده بحال مثلا هادوك الشربات اللي كيكونوا حسب مثلا ديال ديال الحوت ولا هذا كيبغيو بهاد النوع ديال ديال الزلايف حتى هو كيجي فيهم غزال وهكا نبدلو واحد شويه المهم ما تنساوش باللايك الا عجبكم الفيديو بطبيعه الحال الا ما عجبكمش مروا ديروا امور ايوا هادشي اللي كاين البنات المهم كنحاول نقاسم معكم شي حويجات هكا غادي نجيب هذيك ال bonbonnière باش نشاركها معكم كيفاش كتجي في الداخل ديال ديال هادو عاود يعني واحد الاختلاف يكون شويه وهنا البنات كيف ما قلت لكم تقدروا ديروا هاد les bonbonnières. كيجيو حتى هما غزالين في المنظر ديالهم هكذا كما قلت لكم يعني تقدروا ديروا زلافه تقدروا ديروا هذه الواس تقدروا ديروا حتى شي حاجه في الابيض الا بغيتوا النوع ديالكم يتبدل تقدروا ديروا هذيك السيبوره اللي فوق منها مثلا شي طوطه طوطه هكا وفي نفس الوقت يعني مكسرات مع الجناب حتى هي كتجي زوينه ايوا هذا ما كان البنات نتمنى نكون تقاسمت معكم اي حاجه يعني كنديرها وتعجبكم بطبيعه الحال ما غاديش يعجب الناس كاملين كل واحد الاذواق لا تناقش ولكن كاين اللي كيعجبهم هذا النوع ديال الفيديوهات معكم واحد الكيك بواحد الطريقه زوينه وسهله وهكا كيف ما كنقولوا شويه ديال التغيير وصافي المهم عندي هنايا بالنسبه للمقادير ديال الكيك عندي هنايا ربعه البيضات المهم هكا غنبقى لكم شويه باش هكا اللي بغات تقيدهم تقيدهم عندي ربعه البيضات عندي آه هنايا ماسكابون 250 <coughs> غرام عندي كاس روب ديال السكر كاس روب ديال الزيت عندي جوج كيسان ونص ديال الدقيق ولا احتاجيت آه، الدقيق راني غادي نزيد عندي هنا sachet ديال ال vanille وعندي خميره من وزن 11 غرام غادي ناخد واحد آه، ال bol اللي غادي نخدم فيه بطبيعه الحال غادي نخدم آه، السكر والبيض يعني كيف البيضه دهنيه بالزبده غادي ندير هنا ربعه آه، البيضات البنات اللي غادي نفقسهم وغادي نبدا نسكر حتى غادي يضربوا مزيان ضاعف الحجم ديالهم عاد غادي نضيف آه، هذا غادي نضيف دابا السكر غادي نضيف الفاني وغادي نطريهم مزيان باش هكا ما ما نصدعكمش ونرجع معكم ان شاء الله وهنا البنات فاش آه، ضربت البيض حتى ضعف الحجم غادي نزيد هذاك الكاس إلا ربع ديال الزيت وغادي نضيف دابا هاد هاد الغراف ديال آه، ديال المستكون كيف ما عرفتوا فيه 250 غرام يعني نعطيكم حتى المقادير آه، فيه 250 هي هادي ولا تعوضوه بشي ياغورت هذا كيجي كيك بالجبن كيجيو زوينين بزاف غادي نضربهم نضربهم مع بعضياتهم وغادي نرجع معكم ودابا غادي نضيف جوج كيسان ديال الدقيق ما نضيفش الكميه كامله وغادي نضيف الخميره ما قلت لكم 11 غرام وغادي نحاول ما امكن نكتب لكم مقادير فرونسي هكا بالنسبه للاخوات اللي كيبغيني نكتبهم لهم في صندوق الوصف ان شاء الله الرحمن الرحيم ولا في اول تعليق كيف ما شفتوا القوام كيفاش كيجي يعني ما غاديش نضيف هاد نص كاس كامل غادي نضيف غير الربع ديالو يعني جوج كيسان وربع اللي غادي ندير في هاد مخطا الا كان عندكم البيض كبير آه، كبر من هذا اللي درت غادي نحتاج جوج كيسان ونص المهم هذه هي المقادير انا اكثريه في جميع الكيك اللي كندير هادو هما جوج كيسان ونص ديال الدقيق كديرهم على حساب الا درت غوت شويه سائل يعني كيبغي الدقيق آه، بالكثره وين الا درت بحال آه، ماسكابون يعني كي ما كيشربش السوائل آه، بزاف حيت هو déjà هذا هادشي اللي كان غادي مول البنات وغنجيب ال moule ونرجع معكم هنا غادي ناخذ هاد ال moule هكا اللي داير على هاد الشكل اي moule عندكم كتقدروا تستعملوه انا غادي ندير هذا بالنسبه للقوام كيف ما شفتوا كيفاش كيجي يعني ما كتجيش ثقيله وما كتجيش خفيفه بزاف نفرغهم هنا غادي نطيبهم على 180 درجه آه، المهم من 25 حتى 35 دقيقه على حساب النوع ديال الفران وتقدروا ديروا على 175 درجه عاود يعني ما ديروش على 180 كيف ما قلت لكم آه، من الفران فران يعني كيختلف يعني ال programme. غادي نخليها طيب البنات وغادي نخرجها وعاد غنكمل معكم الطريقه آه، يعني ديال التزيين باش غادي نزينها ان شاء الله بما نيت انا نوجد المقادير اللي غادي نكمل بهم هاد النوع ديال الكيك غادي ندخلها طيب وكيف ما قلت لكم نرجع معكم فاش غادي طيب غادي نكمل معكم التزيين ديالها وهنا البنات من بعد ما طابت ليا الكيك ديالي كتجي رطبه رطبه بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف ودابا غادي نكمل ليها التزيين ديالها المهم انا خرجتها من المول ديالها مازال سخون داكشي علاش حطيته أه بقى سخون وغادي نحتاجو غادي نحتاج بالنسبه للتزيين ديالها اللي غادي نخالف واحد شويه عندي هنا واحد جوج كيسان ديال البرتقال اللي كنعصروهم من الاول غادي ندير معاهم واحد واحد ساشي ديال الفاني كتجي زوينه الطريقه وديجا واحد الاخوات قالوا لي واحد المره شاركي معنا الطريقه بشويه وداكشي علاش يعني اضطريت نعاود لكم هاد هاد هاد la vidéo. déjà مشاركه معكم بشكل ديال البابيون غادي ندير واحد جوج معلقه ونص ولا جوج معالق ديال ديال السكر على حساب الذوق على حساب الرغبه يعني من الاحسن تنقصوا من الاحسن غادي ناخذ هنايا عندي كريم باتيسيا غادي ناخذ منها واحد المعلقه ولا آه، ما كانش عندكم كريم باتيسيا تعوضوها بالنشا هذه حيت غادي تعطيني حتى اللون حيت اللون ديالها كيتبدل المعلقه آه، ما عمراتش ليا صافي وغادي ندير النكهه ديال البرتقال واحد آه، واحد شويه كتروج منها بزاف ما يجيناش داك اللوغو غالب بزاف صافي غادي نحرك هادشي مع بعضياتو مزيان غادي نديرو يغلى وغادي نفرغو في المول من بعد وانتما تبعوا الطريقه غادي نفرغو في المول هذا اللي عندي مازال مازال سخون غادي نفرغو فيه وغادي نرجع الكيكه ديالي لهذا آه، لهذاك المول باش تغلف ليا بهاد الكريمه كتجي زوينه زوينه بزاف غادي نبقى هكا نحرك فيها البنات الشعل عليه غادي نحرك عليه وتيذوب ليا نيت هاد الكريم باتيسير وتعقد ليا وانا معاكم ومن البنات المهم طيبته حتى كيولي على هذا الشكل غادي نفرغو دابا في القالب هكا هو مازال سخونه تقدروا تزيدوا واحد الطريف ديال الزبده مرفا ندير طريف الزبده ماشي مشكل غادي نحاول نفرغ كلشي ودابا غادي ناخذ الكيك ديالي نحد كيف ما قلت لكم هذه مازال سخونه غناخذ الكيك وغادي نرجعو هنا وغادي نبرك عليه بواحد الطريقه هكذا باش غادي يتغلف ليا بهذيك بهذاك الكريم شفت من حتى كيبان ليا داك الكريم راه بدا كيطلع من الجناب صافي دابا غادي نخليها حتى تبرد غادي نخليها حتى تبرد تماما وغادي نقلبها ان شاء الله في واحد آه، من نقلبوها وهي مازال سخونه حيت بزاف الاخوات كانوا قلبوا الكيك وهو مازال سخون وما قبطاتش ليهم ديك الكريمه في, الكيك ديالهم كيف ما قلت لكم ضروري خاصها حتى تبرد وعاد ديك الساعه كنقلبوها في, في الطبسيل اللي غادي نقدموا فيه الكيك ديالنا المهم غادي نخليها تبرد تماما تماما يعني نقيس القالب ولا هذا نلقاه يعني بارد ونرجع معكم وهنا البنات من بعد ما خرجتها من آه، من الثلاجه البنات حيت خليتها تبردات على برا ودخلت الثلاجه وما خليتهاش تبردات بزاف نتوما زيدوا في آه، الا بغيتوها تجيكم يعني طبقه ملبسه مزيان غنخلي لكم الفيديو اللي تجي فيه الطبقه ملبسه غادي نخلي لكم في اول تعليق ان شاء الله الرحمن الرحيم آه، الا بغيتو هكا انا درت كريمه يعني شويه خفيفه وصافي غير آه، كتلبس مزيان داكشي صافي وكنقلبها في, في المول الا جاتكم صعيبه ومبغاش تقلب لكم ديروا واحد الصينيه فيها الماء سخون حطوها غير واحد شويه وهزوها وقلبوها في ال plat ديالتكم المهم انا زينتها بالفواكه على هذا الشكل كيبقى الواحد كل واحد واختيار كل واحد اشنو متوفر كتعرفوا دابا مره مره كيديروا promotion <laughs> الفواكه صراحه الحمراء كتعطي منظر زوين وكتعطي حتى هكا كتناولوها مع الكيك وكثير شحال الكيك ديال الجبن اللي كيجي زوين بزاف نتمنى لكم تجربوا الطريقه الا ما كانش عندكم كتقدروا ديروا آه، ياغورت يعني يكون كريمي كيجي زوين حتى هو فاوني من الاحسن الا كانت عندكم ماسكابون ديروا الماسكابون كيجي زوين بزاف غادي نحطها ان شاء الله ونقطع لكم منها واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كيجي آه القلب ديالها ممكن تجي خفيفه وهشيشه بزاف المهم البنات هذه هي الطاوله ديالي المهم هذا هو الكيك اللي شاركت معكم غادي نقطع لكم منه دابا باش تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي وبالنسبه للاتاي تما وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد ديال هاد الزليفات كيف ما قلت لكم تقدروا اي حاجه تحطوها في الوسط ماشي ضروري غتحطوا زليفات ولا تحطوا شي حاجه كيف ما قلت لكم تقدروا ديروا حتى الطرطه لداخل حتى هي كتجي زوينه تقدروا نيت حتى الخضار عاوتاني مثلا هنايا ديروا الروز ديروا خضار هكا مشرمله المهم العدس بزاف د الحوايج عاود اللي الواحد يغير فيهم حتى هما كيجيو زوينين هي الزليفات يعني خدامين بزاف د الحاجات ماشي غير حاجه وحده هادشي اللي كاين المهم غنقطع لكم الكيك ولا عجبكم ما تنساونيش like كيف العاده وغنقول لكم خليكم مع الكيكه تنقطعها باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل وهذا هو الشكل ديالها كيفاش كتجي من الداخل يعني على هذا الشكل نتمنى من هذه الطريقه تعجبكم وتجربوها وكنقول لكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله السلام عليكم